اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں الخالد اور ذرار ٹینک دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بہترین فوج دے دی امریکہ کو شکست دے دی افغانستان میں ہم نے رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم غلام قوم ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہم غلام قوم نہیں ہیں ہم دنیا کے لیڈر قوم ہیں یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ دنیا پہ حکومت حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے غزوہ ہند جیتیں گے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے میں اور آپ یہ زمین پر بیٹھنے والے یہ خر کا پوش وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا کام لے گا دنیا کو ہمارے کیمپ میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ یہ ہم نے ایک ویکلی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہے سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے اس ویکلی ایکٹیویٹی کا کہ پہلے میں اپنا نام بتا دوں میرا نام اویس نصیر ہے اور میں بائی پروفیشن ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میرے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں سافٹ ویئر کی فیلڈ سے آئی ٹی کی فیلڈ سے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے چھوٹے تو ہم جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے ہم نے کبھی ایک پارٹی کو ووٹ دیا کبھی ہم نے پولیٹیشن سے ایکسپیکٹیشنز رکھی کبھی ہم نے آرمی والوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی کبھی ہم نے علماء سے ایکسپیکٹیشن رکھی اور کبھی ہم نے غربا مساکین اور عام لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی لیکن اینڈ میں ہوا ہوا ہمارے ساتھ یہی کہ خدا وندہ خدا وندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آئی ہمارے پولیٹیشنز نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا ہمارے اسکالرز نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا ہمارے لیڈرز نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بیونڈ ہو کے تمام آرگنائزیشن سے بیانڈ ہو کے ہم سول سوسائٹی کو انکلوڈ کریں اسٹوڈنٹس میں اور آپ پروفیشنلز سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور ایک آواز لگائیں اور ایک نعرہ ریز کریں اور ایک اذان دیں اور سب کو یہ بتائیں کہ تمام پولیٹیشنز اور تمام لیڈرز یہ سن لیں کہ ہمیں کسی امریکن کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی رشین کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی چائنیز کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب جو فیوچر لیڈر بننے والا ہے وہ پاکستان بننے والا ہے ہم کیوں امریکہ کو فالو کریں ہم کیوں رشیا کو فالو کریں ہم کیوں کبھی ایک کے پیچھے بھاگیں کبھی دوسروں کے پیچھے بھاگیں جب کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مشرق سے کالے جھنڈے ابھریں گے مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ابھریں گے سمت تتلو آیا تو سودی من قبل المشرق اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو برف کے اوپر گزٹ کر جانا پڑے فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِ کیوں اس طرف سے اللہ کے خلیفہ امام المہدی آئیں گے مشرق سے کالے جھنڈے ابھریں گے مشرق سے کالے جھنڈے طلوع ہوں گے پاکستان کی افواج ہوں گی ایشیا کی افواج ہوں گی جو یہاں سے نکلیں گی اور پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گی ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے اور ہمیں ایک سینس آف پرائڈ ڈیولپ کرنا ہے سینس آف ایکسیپٹنس بلڈ کرنا ہے اور ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں وہ قوم ہیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے بارے میں اقبال نے بھی کہہ دیا کہ میرے عرب کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہ پاک سرزمین یہ عرض پاک وہ سرزمین ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ دنیا پہ حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے غزوہ ہند جیتیں گے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے میں اور آپ وہ لوگ ہیں جو یہاں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی شاید سننا بھی پسند نہیں کرتا جن کے بارے میں دنیا جن کو حکارت کی نظر سے دیکھتی ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث ہیں اور ہمیں احادیث سے اور روایات سے بار بار پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ یہ زمین پر بیٹھنے والے یہ خر کا پوش وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا کام لے گا لیکن انفارچونیٹلی ہمیں جو سکول میں پڑھایا گیا ہمیں جو کتابوں میں پڑھایا گیا جو ہر روز کہا گیا کہ یہ تو پاکستان ہے یہاں سب چلتا ہے بار بار کہا گیا پاکستان ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے پاکستان ہے یہاں پہ کچرا ہوتا ہے پاکستان ہے یہاں پہ کوئی کسی کی سنتا نہیں نہیں ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کہ جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا معلوم کہ کیا ہے رہو اس میں شاہ بازی ہم شاہین ہیں کرگسوں میں پلے ہیں گدوں کے ساتھ پلے ہیں ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں ہمارے اوپر انگریزوں نے حکمرانی کی ہے اس لیے ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ ہم غلام ہیں ایک ہاتھی کا بچہ چڑیا گھر میں لایا جاتا ہے اس کو چین سے باندھ دیا جاتا ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے چھڑا کر نکل جاؤں لیکن وہ بچہ ہوتا ہے وہ چین نہیں چھڑا سکتا وہ اپنی زندگی اس چین سے بنے ہوئے گزارتا ہے وہ اتنا بڑا دیو ایکل ہاتھی بن جاتا ہے اب وہ چین نہیں کھینچتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو سو دفعہ ٹرائی کر چکا بچپن میں یہ چین مجھ سے نہیں چھوٹنی اسے کیا معلوم کہ وہ چین کو ایک ٹھٹا مارے گا اور چین ٹوٹ جائے گی اور وہ جالے اور جنگلے توڑا کر بھاگ سکتا ہے ہمارا بھی یہ حال ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں الخالد اور ذرار ٹیک دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بہترین فوج دے دی اور جنرل حمید گل کے الفاظ میں کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی افغانستان میں ہم نے رشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم غلام قوم ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہم غلام قوم نہیں ہیں ہم دنیا کے لیڈر قوم ہیں خدا یزل کا دست تو زبا تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب تو ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ تو ہے مکان فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو تو ہے گھنا بند ارو سے لالا ہے خون جگر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے میمار جہاں تو ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی اٹھ کے بزم جہاں کا اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے یہ ہم جو یہاں بچے جمع ہیں ہم جو یہاں پروفیشنل جمع ہیں آپ سب نے نکلنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے ہر کسی کو بتانا ہے ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ بات حکومت کی بات بن جاتی ہے جو بات میں اور آپ ریلائز کرتے ہیں حکومت کی مجبوری بن جاتا ہے وہ کام کرنا اگر میں اور آپ یہ بات کرنے لگ جائیں کہ ہم دنیا کی حکمران قوم بننے والے ہیں ہم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانے والا ہے اگر ہم یہ کہنا شروع کر چھوڑ دیں کہ پاکستان ہے سب چلتا ہے ہم اپنا کوڑا اپنے دروازے کے آگے پھینکنا چھوڑ دیں ہم اپنا کوڑا اپنی ڈسٹ بن میں خود ڈالنا شروع کر دیں اپنے بچوں کو خود جگائیں اور خیر کی بات کریں اور خیر کی بات پہنچائیں تو یہ بات حکومت تک حکومتوں تک پہنچ جاتی ہے اس سے چینج آتا ہے اس سے پولیٹیکل پارٹیز بھی وہی نعرہ لگاتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ میسج یاد رکھنا ہے اور ہر کسی تک پہنچانا ہے اور اپنے لوگوں کو عوام کو ساتھیوں کو بھائیوں کو سب کو یہ بتانا ہے کہ ہم محکوم قوم نہیں ہیں ہم دنیا کی ہم دنیا کی حکمران قوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل احادیث سے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہیں قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب گھر گھر باندھی ناچے گی ایک وقت آئے گا وقت بہت جلدی گزر جائے گا زبیر السلام علیکم ویلکم جب وہ وقت بہت جلدی گزر جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بتائی ہیں کہ انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں میرے اور آپ کے سب کے پاس موبائل ہے یہ تمام نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں علماء کا زیادہ تر بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ قیامت کی تمام تر علامات سغرا پوری ہو چکی ہیں اب علامات قبرا کا وقت ہے علامات قبرہ چار ہے پہلی چار ہیں سب سے پہلی نشانی ہے امام المہدی کا ظہور اس کے بعد ہے دجال کا نکلنا اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس اترنا اور چوتھی نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا اس کے بعد اور نشانیاں بھی ہیں لیکن وہ قیامت واقع ہونے کی نشانیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد نہ توبہ قبول ہوگی نہ اس کے بعد کوئی چینج ایکسیپٹنس ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا دعوت العرض آئے گا تو اگر قیامت کی ساری کی ساری علامات سغرا پوری ہو چکی ہیں اور علامات کبرا کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ سما تخلو رایا تو سودی من قبل المشرق تو مشرق سے وہ فوجیں نکلیں گی جو امام المہدی کا ساتھ دیں گی مشرق میں کون ہے مشرق میں عرب ہیں نہیں نہیں نہیں عرب تو اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھ چکے ہیں مشرق میں اور کون ہے مشرق میں افغانستان ہے مشرق میں پاکستان ہے مشرق میں انڈونیشیا ملائیشیا ہے یہی وہ لوگ ہوں گے یہی وہ افواج ہوں گی یہی وہ قومیں ہوں گی جن سے اللہ تعالیٰ کام لے گا لیکن لیکن ہم مجھے اور آپ کو اس سبق کو جاننا ہے سمجھنا ہے ریئلائز کرنا ہے یہ نہ ہو کل امام المہدی ظاہر ہو جائیں اور ہم سب سے بڑے فتوے لگانے والے اور سب سے بڑے پتھر مارنے والے بن جائیں محمد علی جنا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا دار ہے کلین شیو ہے آدھے لوگ سمجھتے تھے یہ دنیا دار ہے کلین شیو ہے اور اس کو شاید دین کا کچھ پتا نہیں اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ کون کلین شیو ہے کس کا دل صاف ہے کون پینٹ پہنتا ہے اور کون پگڑی اور امامہ پہنتا ہے لیکن دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے محمد علی جناح کو لوگ دنیا دار سمجھتے تھے ان سے کون سا دین کا کام ہونا تھا محمد علی جناح یہاں سے مایوس ہو کے انگلستان چلے جاتے ہیں کہ افغان کہ پاکستان اور اس اس سرزمین پہ کوئی چینج نہیں آ سکتا مایوس ہو جاتے ہیں انگلستان میں انگلستان میں ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے ایک رات سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی چارپائی ہلتی ہے آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں سامنے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے حیران رہ جاتے ہیں سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیس کھڑے ہوتے ہیں اور محمد علی جناب کہتے ہیں ہاؤ میں آئی سرو یو مائی لارڈ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ محمد علی جناب یہ پاکستان والا کام اس سرزمین کے اوپر اسلام قائم کرنے والا نظام تم نہیں کر رہے ہو یہ ہم کرا رہے ہیں جاؤ انستان جا کر وہاں پر کام کرو محمد علی جناح اسی وقت اٹھتے ہیں رکھتے زبر باندھتے ہیں یہاں پر آتے ہیں سات سال کے اندر پاکستان بن جاتا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ سرزمین ہے وہ سلطنت ہے وہ کتائے عرض ہے وہ قرائے عرض ہے کہ جہاں پر اسلام کے نام پر قائم کی گئی سلطنت مدینہ ثانی کے بعد واحد ہے پوری زمین کے اوپر مذہب کے نام پر اور اسلام کے نام پر قائم ہونے والی کوئی سلطنت نہیں ہے مدینہ طیبہ کے بعد یا آپ کو وہاں پر اسرائیل نظر آئے گا جو کفر کے لیے شیطنت کے لیے بنا یا یہاں پہ مشرق میں آپ کو پاکستان نظر آئے گا جو اسلام کے لیے بنا اللہ کے لیے بنا اور آخری وقتوں میں یہی دو فوجیں کلیش کریں گی اور اللہ تعالیٰ مشرق کی فوجوں کو فتح دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے گا جب ہم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر بنایا میرا اور آپ کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بولیں کل جشن آزادی آپ کو آواز نکالنی ہوگی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میرا اور آپ کا نعرہ پاکستان ہے میرا اور آپ کا نعرہ لا الہ الا اللہ ہے پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ کے علاوہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جب ہم نے یہ عظم کر لیا تو پھر اللہ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس کو انگریز بھی ریلائز کر چکا ہے جس کو سٹیو جابز نے بڑے, بڑے اچھے طریقے سے کہا تھا کہ the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do کہ اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا لیکن یاد رکھیے جب تک ہم غلامی کی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک یہ نہیں ہوگا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہمیں یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یقین پیدا کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امام عطا کرے گا وہ لیڈر عطا کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ پھر کام کرے گا اور وہ لیڈر کیسا ہوگا امام المادی اور پاکستان کے فیوچر کے لیڈر جو اسلام میں اسلامی نظام قائم کریں گے یہاں سے فوجیں نکل کر پورے مشرق وسطیٰ اور پورے مسلمانوں کے علاقوں پہ قبضے کریں گی جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے غزوہ ہند کو فتح کریں گی ورلڈ وار تھری کو ون کریں گی رشیا اور امریکہ کی فورسز کو شکست دیں گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث میں ہے یہ باتیں آخر الزمان کے جو روایات ہیں ان میں بیان کر دیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساس سے زیاں تجھ کو دیکھے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ہمیں سلاطین کا پرستار کرتے ہیں وہ امریکہ کو بڑا مانتے ہیں کہ جو بائیڈن نے فون نہیں کیا تو ہماری عزت کم ہوگی نہیں نہیں نہیں نہیں جو بائیڈن کو ضرورت ہے کہ ہمیں کہے کہ ہم اسے کال کریں ہمیں ضرورت نہیں ہے جو بائیڈن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ولادیمیر پوٹن کی انہیں ضرورت ہے ہماری دنیا کو ہمارے کیمپ میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار نکھت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سے سینہ چاک بزم گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شب ن بفشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی پھر دلوں کو یا پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا ہوگا نغمہ توحید سے تو انشاءاللہ میرے بھائی اور دوستو وہ وقت بہت قریب ہے اور پھر علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر باغ و بہر باغ برگ پیدا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا جب اللہ کی طرف سے وعدہ آتا ہے تو وہ وہ اونٹ چرانے والے جنہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے پچیس لاکھ اور بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر انہیں اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی تو جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے آئیں جی منصور جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس ایٹم بم زیادہ ہیں یا ہائیڈروجن بم زیادہ ہیں یا ان کے پاس وارشپ زیادہ ہیں یا ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کوئی چیز بھی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ اس چیز کو قائم کر کے رکھتا ہے شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ کل وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے فیقون اس کو کسی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سب کے سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارا میسیج دیکھ لیا it is totally non political political it is hundred percent patriotic and it's according to Islam اور اسلام کا جو میسیج ہے پاکستان کا جو میسیج ہے اور پاکستان کا جو برائٹ فیوچر ہے یہی ہمارا میسیج ہے اور اسی کو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں کوئی ہماری ریلیجیس افیلیشن نہیں ہے کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں آپ کی طرح اسٹوڈنٹس ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر فرائیڈے کو یہاں پہ ہم ایونٹ کرتے ہیں کبھی اکیڈمک ٹاپک ہوتا ہے اور کبھی اس طرح موٹیویشنل ٹاپک ہوتا ہے آج موٹیویشنل تھا انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے ادروائز ہماری سیریز چل رہی ہے فتنہ دجال کے اوپر اس کا ایک سیشن اردو میں اور ایک سیشن انگلش میں ہو چکا ہے اور نیکسٹ بھی ایوری فرائیڈے انشاءاللہ ہم یہاں پہ اسی جگہ پہ اردو والا سیشن کیا کریں گے گے آپ سب ضرور پارٹیسپیٹ کریں کوئی تھوڑی دیر کے لیے آئے کوئی زیادہ دیر کے لیے آئے کبھی فرینڈز اینڈ فیملی کو لے کر آئیں اور سنڈے کو ہم نا ایک ریکارڈنگ انگلش میں بھی کرتے ہیں صبح چھ بجے مارننگ میں تو اگر کوئی انگلش والا پارٹیسپیٹ کرنا چاہے یا مارننگ میں آنا چاہے تو آپ کو بھی بہت ویلکم اور جب کوئی شخص نکلتا ہے کسی کام کے لیے اذان دینا شروع کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی آپ سب کی طرح لوگ شامل ہو جاتے ہیں آپ کا بھجن بہت شکریہ آپ نکلے آپ نے پمپسٹس بانٹے اور لوگوں کو بلایا فدا الرحمان آپ کا شکریہ بھجن آپ کا شکریہ عدنان زبیر دس دس بیس بیس سال بعد لوگ مل رہے ہیں عامر بھائی کافی سالوں کے بعد مل رہے ہیں بلال آئے ہیں ماشاء اللہ احمد ہیں وقار ہیں منصور ہیں ماشاءاللہ یہ میرے فرینڈز اینڈ سرکل ہیں جن کو میں نے بلایا آپ کا بہت شکریہ آنے کا اور فیوچر میں بھی اگر ہم آتے رہیں گے تو کڑی سے کڑی ملتی جائے گی چین جو ہے وہ بنتا جائے گا اور وہ وہ جو شعر ہے کسی شاعر کا مشہور کہ میں اکیلا ہی نکلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے کار وہاں بنتا گیا انشاءاللہ ہر فرائیڈے ساڑھے پانچ چھ بجے اسی جگہ پہ اور ہر سنڈے ارلی مارننگ چھ بجے اسی جگہ پہ آپ سب آئیں آپ کا بہت شکریہ